semoga ada kehilangan helm atau apalah aman semuanya eh, apa tuh? Gue itu motor, soalnya mau kencing dulu bentar. Udah jam lama. Iya, sekalian sebelumnya. Santai dulu lah. Ini, ini. Udah lah. Black Fitri enak banget nyantai gini main HP kerja ya kan? posisi PPKM segini lagi aman lagi tidurnya Fitri Oh, eh, perasaan sini tadi ada dalam goceng Parah, apa aja lu? Sungguh gue. Tadi ada gue, gue cuma istirahat bentar doang loh lah iya nggak tadi tuh ada helm goceng di sini bego kalau orang datang gimana nggak ada helm kita ganti anjing gua tahu tadi ada cuma gua tinggal sebentar sebentar aja gua tadi udah ngomong bin gua nih helm nih motor nih semuanya gua tinggal kunci dulu bentar lu kan mobil banyak ada sono nih ya posisinya seperti gua pede ya iya, kan ah. coba kalau kayak udah kayak gini ayo nih gimana kita ganti dong ya udah kita ganti berdua udah gaji nggak full nggak di helm nggak jelas nih kerja seharian cuma buat ganti helm orang ya mau gimana lagi kan kan juga ngomong gue itu musibah gue udah ngomong bik, kan? tolong dijaga soalnya sekarang tuh mulai rawan gue udah ngomong berulang kali ya coba kalau udah kayak gini siapa mau bertanggung jawab gak ada pihak salah satu pun ya ada lah ya kalau emang lu motor gue nanti nanti ya gak enak lah gua ini yang bertanggung jawab lo semua kendalanya gua ya kan gue juga di posisi di area ini gue juga harus tanggung jawab mana ya ya udah kalau lo mau gue